ーと DJ ーはい今回なんですけども、はい、私 CJ、はい、車を買ってもらいます買ってもらいますっておかしい買うんじゃなくて買ってもらうな はいあのー、買ってもらえることになりましたなんでまあねあのこの経緯は僕もねっとびっくりしたんですよ、はい、っていうのがあの全部包み隠さずお話をすると、はい、まあ、僕プライベートでバイクを買おうと思って、はい、まあ、前回バイク買いましたってバイクあの僕のじゃないんで、はい、チャンネルのみたいな感じじゃないですか、で僕もやっぱりねあのー、バイクあった方が便利だなと思って、プライベートでバイクを買おうと思っていとこに連絡をしたんですよね、僕のいとこが、まあ、自動車とかバイク 車関連の仕事やってるんで、はい、まあ、安く見つけられるよってことで、はい、そうだからまあ2万バーツ3万バーツでめちゃくちゃ安いやつっ探してよって言ってお願いしたんですよ、でそのいとこがまあ僕のパパおばさんに、お兄ちゃんがなんかバイク買うって言ってるけどなんかすごい安い金額で欲しいって言ってるんだよってお兄ちゃん体でかいからそんなんゃ買えないよって言ったらパパおばさんがその話を聞いたらバンコクでバイクを乗るこれからの時期は雨も降るし、感染になっていろいろ大変、うん、 もうバイク危ないかも乗ってほしくないから、うん、車買うよってそう多分仕事とかでも今後使うだろうしやっぱバンクに住んでるんだったら車あった方が便利だから、うん、私は車買うよだったら、うん、ってことになってなんかいきなり連絡が来ておばさんから、ね何バイク買おうとしてるんでしょっておばさん車買ってあげるからそれいいよバイクは買わなくてみたいなこと言われて買ってもらうことになりましたなるほどねあのね 正直僕自身もめちゃくちゃびっくりしてるんですよこれだって普通にバイク買おうと思ってそのね前の日の夜にまあいとことかと連絡取ったんですよで翌朝起きたらおばさんから電話かかってきて車買ってあげるからっていきなり言われてえみたいなでもあのめちゃくちゃ嬉しい限りですこれはまあ嬉しいですよねそれはね ってことで、まあ、今ね、まあ、BTS のバンワー駅に来てまして、はい、まあ、これからねナポンバトムのあっちの方に行って、まあ、車屋さんに行って、まあ、車を見に行くっていう感じです、はいはい、で今はね、まあ、おばさんとか僕のいとこのお兄ちゃんたちがね迎えに来てくれるんで、まあ、それ待ちって感じなんで、まあ、今日はそんなね僕 TJ が車を買ってもらう、まあ、そんな動画になります普通にも買ってもらうだけなんですかそうまあ一応ほら俺の誕生日も兼ねてるしあ誕生日プレゼントみたいな感じなのまあ一応それはあの本当一応なんだよね そうメインはバイクに乗ってほしくないからって強いあなるほどねそうってことで、まあ、正直僕もねいとこお兄ちゃんたち会うめちゃめちゃ久々なんですよ、はいはいはい、そうってのもあるんで、まあ、そんな彼らの紹介もできるし、はい、で車選びもできるし、はい、でおばさんとのねいろんな話もできると思うんで、はい、まあねとりあえずね彼らの登場ね待ちましょうはい、はい、RTS の車着きましたけどあそうです今ねวันนี้วันนี้พระพรหมก็จะมาซื้อมาให้ยูจังจ้า ครับตรงเลขนะครับป้าพงก็โทรมาหายุจังแล้วก็บอกว่าจะซื้อรถเดียวให้ใช่ไหมยุจังก็ก็ได้นยุจังก็รู้สึกตกใจมากแต่ว่าดีใจด้วย ว่าป้าพงก็ถูกถูกยุจังก็เลยมาบบนี้เรือว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ป้าก็เป็นห่วงไง เพราะบ้านเราเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันลำบากขับลำบากกันอันตรายไหนจะเปียกฝนตกก็เปียกฝนแดดออกก็ร้อนแดดแล้วเวลากรุงเทพเนี่ยเวลา ขับรถไปฝนตกน้ำมันท่วมถนนใช่ไหมท่วมถนนโหลำบากมากป้าก็เลยเห็นว่าเออลำบากก็จะดูรถให้ว่างั้นหลักมาซื้อให้โอเคไปดูด้วยกันครับあちなみにいとこいとこの紹介をしとね。ここまあまあまあまあ。一匹่ถ่ายวิดีโ นロ่ลูกน้องสาวนี่ลูกน้องはい、あのいとこです。อにペนี้เป็นいとこね、ポッจ้ะね、いとこお兄ちゃんね、ピチョー。ピチョー。ね。そうであのね、ポッとね、ピチョーはもう車自動車関連の仕事してるから、はい、もう見聞きもできるってんで、はいはい、そうだからね、今回こうやって車を買いに行くってんで、二人はこうやってもう来てくれて、はい、はい、っていう感じでございます。はい、はい じいさんお目当ての車とかあるんですか一応候補はカローラアルティス、うん、シビックアォード、うん、あとはシティあたりをちょっと、うん、でもセダンのセダンがいいのそう一応あの予算の方もあの30万バーツあ30万バーツはい決まってるはいデミオデミオじゃダメなんですかデミオあのもう7年ぐらい持ってきたんでもう満足ですはい ภาษีพรบผมดูแลให้หมดครับแล้วก็มีสัมภาษณ์え、T さん買うんすか一応これでえ、まず FD シビックこれで決定え、決定ですかはいおいคันนี้หมกกับยุすごいไหมก็สวย สวยดีสวยแต่หนูว่าชอบใช่ไหมล่ะครับจังก็ชอบครับ เมื่อกี้ก็ลองขับแล้วมันก็ขับดีด้วย ขับดีด้วยอ่ะชอบชอบไปลองสวยดี

今日はその、まあ、タイのその仏教の日で、まあ、車を買ってこうやって納車するのよくないって言われててだ今日は一応予約だけっていう感じで,、はい、はい、でまた後日です、ねまあ、購入納車っていう感じでちなみにちょっとお金の話ですけど、はい、おおいくらだったんですかこちらここここにこれ33万5000バーツ100万兆以上はいでシビックはい、エクリー型ですね。はい、ね。 っていただきましたはいはい僕もらかばん1週間経ちました一週間経ちましたねあるから今日あの納車日ってやつです納車ですねはい、はい、まあそうだ車って買うとさ、うん、買ってその日に持って帰るとできないじゃんタイはどうなのできるの多分一応ねあの時間くれって言われたあそうなんだそうで三日四日時間くれって言われていろいろれ、いろいろなんか整備するみたいでそう でなんだかでも1週間経過して今日納車ですってことででも早いよね日本と比べて日本1か月ぐらいかかる、うん、でなんかもうすごいねいろいろやってくれたみたいなんで、はい、そうなんでねそれ見てみましょうか、はい、なんか内装変わってねなんかモニターとかついてんだけどあそうあのー、いとこのお兄ちゃんが、モニターとかまあ、そのバックするときに後ろのカメラとか、バックカメラとかはあのつけたほうがいいっつって、全部つけてくれたみたいで、そう なんか iPad みたいについてるよあドライブレコーダーですねうんそうそうそうป้าป้าซื้อให้ยุจังในรถเบอร์สองสามแสนสามหมื่นห้าพันบาท พ่อยุทธจ้าพ่อยุทธจังเขาอยากจะได้อย่างนี้จ้าป้าก็เลยซื้อให้นะจ้าให้ไปทำมาหากิน ก็ป้าที่ซื้อให้นี้ก็ป้าก็ว่า เออเขาอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์ป้าว่ามอเตอร์ไซค์มันร้อน มันขับไปแดดก็ร้อน ฝนตกก็เปียก น้ำท่วมถนนก็เปียกเลอะเทอะหมดอ่ะเขาก็เลยซื้อรถยนต์ให้เขาเขาอยากได้ราคาเท่านี้ก็เลยให้เขาจ้ารักหลานรักหลานรักหลานทุกคนรักน้องทุกคนจ้า ก็ให้ยศจางมีความสุขนะขับรถไปให้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขับรถไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ สุขภาพแข็งแรงพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาเทวดาคุ้มครองจขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้แค้วคลาดปลอดภัยนะเอาเอาเงินตรงนี้ให้ซื้อให้นะจ๊ะจ้าเอาลงจ้าลำรวยรำรวยสุขภาพแข็งแรงไม่มาข่อน่ยโอเตลนี้ 何してんですかお寺でまあほら車買ってその後そのまあ安全祈願というかそう、まあ、そういった短文も兼ねてはいはいはい、うん、そのナンバトンもはい、うん、何อันนี้มันคือข้างหน้าอข้างหลังหน้าข้างหลังด้วยบันทึก今ねあのピッチャーがねこうやってさまざまなこういうのがあるからこれをねもう教えながら、はいはい、ちょっと運転してあげるってことで使い方を まあ、今回この車買ったじゃないですか買ってもらったじゃないですかお店がその買ったお店がねこのピッチョの、まあ、友達のお店なんですよああなるほどねそうで昔からの子供の時からの付き合いのその友達なるほど、ね、のお店でやっぱその安心じゃないそれって確かに確かに、うん、で今回ピッチョもねおばさんこうやって車買ってくれてピッチョもねいろいろとやってくれて、はいはい、こういう取り付けなんかを全部ピッチョがやってくれて、はいはい、そう、ね、もう本当にありがたい นามพระทะจะพระกัสสะ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเม อิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ นะโมพุทธายะ นะแควคาดโมแควคาด พุทธแควคาดทาแควคาดยะแควคาดแควคาดปลอดภัย ด้วยนะโมพุทโธทายะนามพพะทะจะพระกัสสะ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพยัคโคพยัคขานาจาพยัคโคพยัคขานาจานโมพุทธสานโมธรรมสสะนโมสังคัสสะพุทธิลาโลกรากรากนาเอเตนะสเจนะสุวัติหนตุ หุรูหุรูสวาหายะอินทสาวัง มหาอินทสาวังพรหมสาวัง มหาพรหมสาวังจักรวัติสาวัง มหาจักรวัติสาวัง เทเวสาวัง มหาเทเวสาวังมุนีสาวัง มหามุนีสาวังพุทธิสาวัง มหาพุทธิสาวังนโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลวงพ่อเงิน เทพเจ้าแห่งดอนใหญ่หอมคุ้มครองป้องกันรักษาคเตสิคเตสิ กิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิ ชานามิพยัคโคพยัคขานาจะพยัคโคพยัคขานาจะนโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะพุทธิลาโลกลากละกลาเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุหุรูหุรูสวาหายะอินทสาวัง มหาอินทสาวังพระมสาวัง มหาพระมสาวังจักรวัติสาวัง มหาจักรวัติสาวัง เทเวสาวัง มหาเทเวสาวังมุนีสาวัง มหามุนีสาวัง พุทธิสาวัง มหาพุทธิสาวังนโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะพุทธิลาโลกลากละกลาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ หุรูหุรูสวาหายะสีโลเมพุทธเทวันจานาลเตพมเทวตาหาทยังนารายกันเจวะทวิหเถจะประเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะสภกมาปสิทธิเมสภกมาปสิทธิเมสิทธิกิจจัง สิทธิกรรมังสิทธิกาลิยะตถาคโต นโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะพุทธิลาโล กรากระกนาเอเตนสเจนสุวัติโหนตุภูรูภูรูสวะหายะ ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้หลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อมี แม่นางธรณีแม่นางคงคาบิดามันดาเทพารักคุ้มครองป้องกันรักษาแค้วคาดปลอดภัยแค้วคาดปลอดภัยแค้วคาดปลอดภัยราชโตวา โจรโตวามนุษย์โตวาอมนุษย์โตวาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ ไปอีสานไปทิศใดๆในประเทศไทยต่างประเทศ แถวข้าปลอดภัยด้วยนโมพุทโธทายะนมัพพะทะจะพระกาสาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเม อิติเมนาพุทธตังโสอิติโสตังพุทธสิสิสิแถวคาดปลอดภัยแถวคาดปลอดภัยแถวคาดปลอดภัยอายุยืน อายุยืนอายุยืนอายุยืน テイさんこれこれ何なんですかこれあのタイでやっぱり車を買うと、まあ、こうやってあの、まあ、その仏教のその儀式というか、そのあの僕もなんか日本語でどう言っていいかわかんないんですけど、難しいですよ、ね。その安全祈願というか、そう でこちらのお寺なんですけどね、あのー、僕らこのサイズの家族、はい、そう TJ ファミリーがもう小さい頃から、うん、慣れ親しんでるお寺で、あのお坊さん、まあ、論法というんですけども、うん、あの偉いお坊さんなんですけど、うん、僕のお母さんと僕のことも昔から知ってるんですよ。なるほどねそうでお母さん元気かお父さん元気かっていうのさっきね言われたぐらいで。はい、はいはいでまあ、今回のこちらでね、まあ、やっていただいたわけですなるほど、ね、結構タクシーのところにこうやってなんかよく書いてあるの見えるそうそうあれをやってるのこちらでねあのように やってもらってるあの証というか、ね、なる感じなんですよね。はい、まあ、今回ですね、まあ、このような感じで、まあ、僕 TJ が、えー、パフォーマーさんに車を買ってもらったわけなんですけども、はいはい、でまあ、車を買ってもらって、まあ、その後お寺にも行って、あのお坊さんにいろいろやってもらったりとかしたんで、タイで車を買うとこういったことをやりますよっていうのは、まあ、少しはね伝えられたんじゃないかなと思います。そうですね、うん 僕も実際初めて見たんですよ、うん、あのお坊さんが、ああやって仲良くってあのやつ、うん、そう、やってあるのは何度も見たことあるけどね実際に書いてるところは見たことなかった、で先ほども言いましたけどねあのお坊さん僕もね小さい頃から知ってる人で、あこのお坊さんに会いに来たのかと思って、そうなんか嬉しかったですねあれは、うん、でなおかつ、まあ、今回おばさんに車を買ってもらってまあもう正直めちゃくちゃ嬉しいです、うん、まあそうですね 本当に僕もねあのまさか買ってもらえると思わなかったんで、はい、こういった展開でも買ってもらえることになって本当もう嬉しいですしありがたいですし、ね、この車、ね、今後もやっぱ大事に使っていきたいと思います、はい、でもやっぱり僕もねちょこちょことなんかねこの車をねかっこよくしていきたいなっていうのありますんで <laughs> かっこよくしていくんですか分かんないですいじらない主義だったわけですあのいとこのお兄さんがすごいいとこの2人がすごい僕にアプローチしてくるんですごかったねさっきねだからあの多分いじっちゃいます、うん、まあそれをねもう動画で まあ、タイだからね、まあ、全然いいと思いますよなんでね今後もねそういった動画はね、まあ、上げていきたいと思います、はい、で、まあ、車もねこうやって手にすることができたんで、はい、今後ね撮影の幅も広がると思いますので、はい、まあ、今後もですね、うん、安全運転をしながら、撮影にね励んでいきたいと思います、まあ、安全第一ではいはい、はい、では本日も最後まで動画をしておきありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします